Nome è Sung-woo, con nome è Lee. Quante lingue conosci? Italiano, spagnolo, catalano, coreano. Quattro. Inglese più o meno. Buongiorno, buenos días, buon dia, good morning. 안녕하세요. Co- <laughs> com'è che si dice in 안녕하세요. coreano? Sul campo, secondo te, il tuo punto di forza qual è? Eh, il dribbling. Quando entro in campo voglio fare di più, voglio fare dei gol, fare assistenza, quello che mi piace, no? E poi sempre quando entro in campo ho, ho adrenalina, no? E sempre vado avanti, vado avanti. arrivato con 12 anni a Barcellona era tutto differente, no? perché venuto da Corea, Corea e Spagna e c'è un po' di differenza. No? Da primo giorno mi hanno trattato molto bene tutti i compagni, tutto il staff, che adesso sta in prima squadra, Carla Salegna, che stava con me molto anni. un giorno che mi, mi hanno arrivato da Barcellona staff che mi hanno detto che non può giocare di, non può giocare di più perché la FIFA ti sta, non lo so, che cioè, sta succedendo qualcosa. Io gli ho detto che sì, che senso, non c'è problema, non, non gioco e basta, aspetto. Dopo poi è andato a Corea con un allenatore di Barcellona a allenare, allenare, dopo è tornato con 18 anni. Ma tu lo sai che ancora il Barcellona ha il diritto di dire compra sul tuo cartellino? Se eh, faccio bene, se gioco bene, magari in un futuro posso tornare a Barcellona, no? Lo sogni? Eh, magari. Tu eh, a casa tua in Corea sei una vera e propria star. Bellissimo questo video, no? <laughs> No, che è un programma in Corea molto famoso, che tutti i coreani che, che guardano quello. Ma sei bravissimo a cantare comunque. Ah, perché ha fatto male là. Ti ho scelto questa foto, dimmi chi è. Lo riconosci? Ah, è arbitro de... contro Italia, no? Il mondiale... È l'arbitro di questa partita? <laughs> sì, è... mondiale 2002. Ma tu te la ricordi quella partita? Perché in Italia ce la ricordiamo ancora. Sì, sì, anche io mi ricordo. Che abbiamo vinto 2-1. Eh, ma come avete vinto però? Possiamo parlarne adesso a distanza di anni. No, noi non parliamo di arbitri. <laughs> Com'è per un coreano stare in Italia? No, in Italia penso che non c'è neanche né un asiatico. Oh, io e uno di Perugia, cioè Corea del Nord. E dopo Nakatomo che stava in Inter ma adesso è andato via al a Galatasaray, che è un poco strano, ma sto bene, sto qua in Verona, sta trattando molto bene tutti i compagni, tutto il staff, tutto. Perché secondo te questa squadra alla fine andrà in Serie A? Ah, perché c'è tanti compagni che C'hanno tante qualità, tanti giocatori buoni, penso che arriverà risultati, eh, arriviamo a un punto che andiamo a Serie A. Piatto coreano preferito? Riso. Riso con, con pollo. Dovete provare un po' di tutto, non solo una cosa. Tipo? Riso con... eh, dipende. Riso, Riso. e dopo verdure. Lasciamoci con un proverbio coreano. 나무를 보지 말고 숲을 봐라. Non vedere avanti, sino più futuro, no? Non guardare lo che sta succedendo adesso, sino più Guarda il futuro. futuro? Sì. E tu cosa vedi nel tuo futuro tra dieci anni? Tra dieci anni? No, sto giocando in Barcellona. <laughs>